Sobat Otomania setelah video pertama yaitu pengetesan di seputaran Garuda Wisnu Kencana dan juga tes uh, pengereman ya, dari Honda Didi sekarang saya ingin tes motor ini di jalur yang agak lebih ekstrim pokoknya sobat yang belum nonton video yang kemarin silahkan cek dan tunggu video berikutnya ya tentang Honda Aditi lagi nih Oh ya ini masih di seputaran Garuda Wisnu Bencana tapi kita ada di bagian selatan ini kiri kanan sana jurang sob jadi hanya jalan ini yang di atas satu kapur bersama Honda ADV Thank you. dari pengetesan jalan yang lebih ekstrim Honda DP ini benar-benar stabil ya ya sesuai dengan gayanya yaitu advance yang mendekati adventure orang bilang memang motor ini lumayan ya bisa dikatakan dipakai di jalur-jalur yang agak ekstrim terima kasih atas waktunya salam satu aspal